うかなはっ何やめとな私は私は常に真剣なんだよ が騒ぐな私は常に真剣なんだよこれはどうだ私は 騒ぐなじゃあ血が騒ぐなじゃがゆるの血を取れるな遅れを取るなこれはどういう許さぬ ついてこれるかこの世ついてこれるか何のフッ、だふフッ、ふっついてこれるかはついてこれるか許さぬ私は甘くないぞ消えろ 取れるかこのままじゃ私は常に真剣なんだよ